Arab mencari bahan aquascape yang tentunya mudah didapatkan di alam. Yang penting, kita bisa menjaga dan melestarikan sahabat. Saksikan terus petualangan tentunya di channel Aldi Kustriadi. Semoga channel ini kedepannya lebih baik dan menarik. Kalau kalian suka silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sahabat. Salam cikle tidak sendiri, saya di sini temani dengan sahabat saya Kang Arab. Halo Kang. Sehat sehat. Kita akan kemana Kang? Kita ngambil tanaman ya. Oh ngambil buat... tanaman buat apa Kang? Buat bikin aquascape. Oke siap, lanjutkan Kang. Siap, yuk. Ayo sobat. Bagi anda yang pecinta aquascape, akuarium Kita kesini sobat lihat bahasa kerennya kita bebulusukan, kukurusukan. Wah, sungguh indah sekali pemandangan di sini. Alamnya begitu nyaman, tentram. Ditambah lagi dengan suara air yang begitu jernih. Kemana Kang kita Kang? Sana boleh, sini boleh. Oke siap Kang, lanjut Kang. kawan akarnya wis keren keren kawan apa ini Mang Agus namanya Christmas yes. mantap wis hijau hmm. wis Mas Christmas. Mas Christmas katanya kawan. Sobat, akhirnya kita udah nyampe juga di tempat yang kita tuju. Sekarang kita pengambilan apa, mengharap? Arab? Kita mencari Javamos. Javamos? Ya, Javamos. Di sebelah mana ya lokasinya? Paling di bawah, kita coba lihat. Ini, ini mantap sahabat ini soalnya airnya lagi surut karena kemarau yang lumayan panjang sahabat siap mengharap pasirnya sahabat gol Yo.